Azərbaycanın dəyərli Baku TV izləyiciləri, biz hazırda Bakı Ələt yolundayıq. Bugün səhər saat 5-6 radələrində bizim hazırda olduğumuz ərazidə Bakı Ələt yolunun e, Qaradağ rayonundan keçən hissəsində magistral su kəməri başladı və nəticədə gördüyünüz kimi ə, e, magistral yolu yox, ə, e, digər ərazinin dərə hissəsini su basıb. Artıq gördüyünüz kimi burada işlər davam etdirilir. Ərazidə ə, e, hadisənin, qəzanın qarşısı alınması üçün adiyyatı qurumlar iş aparırlar. Demək olar ki, e, proses yekunlaşıb və artıq müəyyən hissəsi qalıb ki, işin e, su kəmərinin su kəmərində baş verən qəzanın qarşısı alınsın. Qeyd eləyək ki, həmin analoji hadisə bir müddət əvvəl, e, daha dəqiq desə 2022-ci ilin oktyabr ayında baş vermişdi və e, həmin su kəmərində baş verən qəza ilk deyildi dəfələrlə bu ə, e, su kəmərində ə, kiçikli, ə, böyüklü xırdalı belə bir qəza hadisələri baş vermişdi. Onu da bildirək ki, bu Kür-Bakı su kəməri Qaradağ rayonunun bir hissəsini, Binəqədi rayonunun kiçik bir hissəsini və Səbail rayonunun bir hissəsini su ilə təmin edən e, magistral su xəttidir və e, Azərsu Açıq Səndar Cəmiyyətindən bizə verilən məlumata görə bu e, su kəmərində tez-tez bu cür qəzaların baş verməsinə səbəb də elə bu su kəmərinin Sovet dövründə tikilməsi ilə, yəni köhlü olması ilə bağlıdır. Artıq işlər yekunlaşıb ərazidə Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları əmək, ə, e, polis əməkdaşları, ə, e, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, Azərsu Açıq Səhmdar ə, e, Cəmiyyətinin əməkdaşları, su idarəsinin, su kanal idarəsinin əməkdaşları ərazidə iş aparırlar və artıq görülən işlər də yekunlaşmaq üzrədir. Onda bildirək ki, irəliləyən dəqiqələrdə biz aidiyyatı ə, qurumların əmək, ə, əməkdaşlarından açıqlama alacağıq hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Gördüyünüz kimi ə, hərəkətdə, nəqliyyatın hərəkətində müəyyən qədər problem yaranmayıb, hər hansı bir problem yaranmayıb və ə, hər hansı bir sıxlıq da müşahidə olunmur. Bu onunla bağlıdır ki, həmin su kəməri, partlayan su magistral kəməri yol hissəsinə deyil, digər dərə olan çöl əraziyə axıdılır. Bəli, irəliləyən dəqiqələrdə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Köçərli Həsənov e, baş verən hadisə ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verəcək. Biz həmin müsahibəni sizə təqdim edirik. Canlı bağlantıdayıq, buyurun. Bildiyiniz kimi saat 9-da məlumat daxil olmuşdur. Bizim Bakı şəhərin qidalandırı Kürüç xəttinə, Kürdən gəlir su xəttini qəza baş vermişdi. Operativ hazır su Dövlət Su Ehtiyatlar Agentliyi tərəfindən reaksiya verildi. Artıq gördüyünüz kimi su su dayandırılmışdır və təhliyələr açılmışdır. Qəza briqadaları cəlb olunur. Yolun da hərəkət hissəsi bərpa olunmuşdur və işə başlanılmışdır. Partlayış nədən baş verir? Partlayış baş verir. Partlayış deyil, yəni, qəzadır. Qəzadır. Mən xətt köhnə xəttdir, Sovet vaxtında çəkilmiş xəttdir. Artıq borunun diametri, divarların yeyilmə, aşınma baş vermişdir. Divarın qalıdı 14 santdan 6 santa qədər enmiş, yəni qalınlıq. Bu da istər-istəməz qəzalı halların baş verməsi səbəb olur. Bununla bağlı artıq müəyyən tədbirlər görülüb, layihələr hazırlanıb və müraciət olunub. Yeni investisiya gözlənilir ki, Bununla bağlı işlər görürsün. Yeri kəməri hansı əraziləri su ilə təmin edir bu sözü gedən? Şəhərin su təsirində elə böyük bir təzyiq problem olmayacaq. Bu əsas işləri şəhərin Bail deyilən 20-ci sahə Lökbatan sahili və 8-ci kilometrin bir hissəsini qidalandırır. Onu da şəhərin daxilində müəyyən birləşmələr verməklə təmin edə bilir. Çox cüzi hissəsi hiss edəcək şəhərdə suyun azalması, onu da günün axırına kimi bitirəcək inşallah. Günün axırına suyun verilməsi təmin olunacaqdır. Sağ olun. Hələlik hesabat gedir. İndi hesabat olsun deyiləcək keçirilirsə. Dövlət Su Ehtiyatlar Agentliyi Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti sədr vəzifəsini icra edən Köçərli Həsən. Fasilələr olacaq bu gün? Çox az. Çox cüzi. Fasilə olmayacaq, yəni hiss olunan qədər bir hiss olunacaq biraz. Çox sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəli, adiyyəti qurumların e, Köçərli Həsənov açıqlama verdi bizə və digər bir müsahibəni sizə təqdim edirik. Biz canlı bağlantıdayıq. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Ehtiram Xəyalov Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimai Əlaqə İdarəsinin baş məsləhətçisi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı-Ələt-Qazax magistral e, su kəmərinin, Kür-Bakı su kəmərinin 19-cu kilometrində Qaradağ rayon ərazisində e, qəza baş verməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olubdur. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Əyanında Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri əraziyə e, su çəkmə və e, lazımi təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün əraziyə cəlb olunublar. Bəli, dəyərli Baku TV izləyiciləri, gördüyünüz kimi bizə yeni qoşulan izləyicilərimiz üçün bir daha xatırladaq ki, biz hazırda Bakı-Ələt yolunun e, Qaradağ rayonu ərazisindən keçən hissəsindəyik. E, bugün səhər 5-6 radələrində gördüyünüz bu e, ərazidə Bakı e, Kür-Bakı magistral su kəmərində e, belə deyək qəza baş verdi. E, su kəməri partladı və nəticə etibarilə ərazidəki çöllük hissə çöllük hissəni su basıb gördüyünüz kimi. Xoşbəxtlikdən həmin kəmər partlayış belə deyək su yolun magistral hissəsinə deyil, çöllük hissəyə tökülüb və bu ə, e, səbəblə də e, ərazidə hansı bir sıxlıq və yaxud da tıxac əmələ gəlməyib. Yolda nəqliyyatın hərəkəti ə, e, normal ə, bə, normal vəziyyətdədir. Qeyd eləyək ki, hadisə ilə bağlı da aidiyyatı qurumlar əraziyə iş aparırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, polis əməkdaşları, Azərsu Açıq Səmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları, Su Kanal İdarəsinin əməkdaşları və digər aidiyyatı qurumlar ərazidədirlər və demək olar ki, ə, qəzanın qarşısı alınmaq üzrədir müəyyən bir hissə qalıb, artıq e, səhərki həmin o görüntülər yoxdur. Və irəliləyən saatlarda da ə, e, suyun verilişində yaranan ə, e, belə deyək fasilələr də bərpa olunacaq, hansı ki, bu su ə, kəmər vasitəsilə ə, Bakının Səbail rayonunun bir hissəsi, Binəqədi rayonunun kiçik bir hissəsi ə, və ə, Qaradağ rayonunun bir hissəsi su ilə təmin olunur və aidiyyəti qurumun əməkdaşlarının bildirdiyi kimi müəyyən qədər suyun verilişində fasilələr yarana bilər, amma bu kiçik bir hissə olacaq və dərhal da qarşısı alınacaq. Bu su kəmərində yaranan ə, e, belə deyək bu cür qəzaların səbəbi isə onunla əlaqələndirilir ki, su kəməri Sovet dövründə tikilən qəzalı vəziyyətdə olan köhnə magistral su xətti də artıq bu kəmərin də yenilənməsi ilə yenilənməsi ilə bağlı layihələr hazırdır və e, irəliləyən müddət ərzində də burada işlərin aparılacağı bildirildi az öncə. Görüntüləri təqdim edək sizə. Bəli, siz hazırda ə, e, su kəmərində, magistral su kəmərində baş verən həmin qəzalı hissəni görürsüz. Qəza baş verən hissəni görürsüz. Və gördüyünüz kimi hazırda ə, e, içməli su, magistral su xəttindən ə, e, olan həmin su axaraq bu dərə hissəyə tökülür. Və məlumat üçün onu da bildirək ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən e, yaxın keçmişdə, belə deyək, suyun verilməsində ümumiyyətlə Bakı üzrə bir çox rayonlar üzrə fasilələr, e, suyun verilişində fasilələr yaratdılar və bunun da səbəbini onlar açıqladılar ki, e, su qıtlığı təhlükəsi ilə bağlı suya qənaət məqsədi ilə bu proses baş tutdu. Lakin gördüyünüz kimi belə qəzalı su kəmərlərinin mövcudluğu Sovet dövründə tikilən bu cür qəzalı su kəmərləri və bu su kəmərlərində baş verən qəzalar səbəbilə içməli su hələ dəqiq bilinmir, hesabatı verilməyib, nə qədər su itkisi var, amma görünən odur ki, böyük bir ərazini su basıb və bu su içməli sudur və hələ də həmin su axmaqda davam edir. Bəli, kadrlardan da izləyirsiniz. Yolda olan, belə deyək, su, palçıq təmizlənib. Bizə yeni qoşulan izləyicilərimiz üçün bir daha xatırladaq ki, biz hazırda Bakı-Ələt yolunun Qaradağ rayonundan keçən hissəsindəyik. Bugün səhər saat 5-6 radələrində e, Gördüyünüz bu hissədə e, Bakı, Kür-Bakı magistral su kəmərində partlayış baş verdi və bu qəza nəticəsində də e, magistral yolun kənarında olan çöl ərazini su basıb və hazırda da ə, e, həmin qəzanın qarşısı müəyyən qədər alınıb, ə, e, suyun ə, e, belə deyək ə, dərəcəsi azalıb, lakin yenə də içməli su axmaqda davam edir kadrlardan da izlədiyiniz kimi. Bəli, gördüyünüz kimi ərazidə iş aparmaq üçün aidiyyatı qurumun əməkdaşları, qurumların əməkdaşları buradadılar və aldığımız məlumata görə həmin ə, e, magistral su kəmərindən axan ə, e, içməli su isə kəmərdə qalan ə, e, sudur. Hansı ki, irəliləyən dəqiqələrdə artıq gördüyünüz kimi suyun səviyyəsi azalır, həmin su kəsiləcək. Belə ki, magistral kəmərdən gələn su artıq bağlanıb su kəsildikdən sonra tamamilə həmin su kəmərində bərpa işləri aparılacaq və ə, e, burada olan aidiyyatı qurum əməkdaşları tərəfindən kəmərdə olan həmin ə, e, qəzanın qarşısı alınaraq suyun verilişi yenidən bərpa olunacaq. Bəli, aidiyyatı qurum olan Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən o da bildirildi ki, bu su kəməri ə, e, belə deyək, Səbail rayonunun bir hissəsini, Qaradağ rayonunun bir hissəsini və Binəqədi rayonunun bir hissəsini su ilə təmin edin, ə, e, su ilə təmin edən bir ə, e, su kəməridir. Və həmin ərazilərdə də suyun verilişində müəyyən fasilələr yarana bilər. İrəliləyən saatlarda isə e, ə, su kəmərində baş verən qəzanın qarşısı alındıqdan sonra suyun verilişi yenidən bərpa olunacaq deyə aidiyyatlı qurum tərəfindən bildirilib. Bəli, ərazidə Daxili İşlər Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları hazırda ərazidədirlər. Polis əməkdaşları tərəfindən hərəkətin, nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub, e, daha doğrusu davam etdirilir. su kəmərində olan həmin o qalıntı suyun tam kəsilməsindən sonra dəqiqələr sonra ə, e, kəmərdə də artıq bərpa işləri aparılacaq və suyun ə, e, yenidən verilişi prosesi baş tutacaq. Bundan başqa Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da hazırda burdadılar, ərazidədirlər. Demək olar ki, qəzanın qarşısı müəyyən qədər alınıb və su itkisinin tələfatın ə, e, nə qədər olması ilə bağlı da hesabat aparıldığı bildirildi aidiyyatı qurum tərəfindən. Və həmin itki ilə bağlı da irəliləyən dəqiqələrdə aidiyyatı qurum tərəfindən, Azərsu tərəfindən açıqlama olacaq. Gördüyünüz kimi ərazidə olan palçıq su, yolda olan su, palçıq təmizlənir. Müxtəlif vasitələr, avtomobillər tərəfindən Bəli, dəyərli Baku TV izləyiciləri, biz Bakı-Ələt yolunda Qaradağ rayonundan keçən hissəsində e, Kür-Bakı magistral su xəttində e, baş verən qəza ilə bağlı hazırda bu ərazidə idik və buradan ən son məlumatları sizə çatdırdıq. Gördüyünüz kimi qəzanın qarşısı müəyyən qədər alınıb artıq təhlükəli bir vəziyyət yoxdur və magistral yolda da hər hansı bir hərəkətdə sıxlıq, maneələr filan da artıq yoxdur və müəyyən qədər qazandı qarşısı alınıb. Bu gördüyünüz e, su isə e, kəmərdə olan qalıntı, qalan suyun e, çıxarılmasıdır və Dəqiqələr sonra da bu su kəmərindəki bu qalan su da çıxdıqdan təmizləndikdən sonra artıq su kəmərində bərpa işləri aparılacaq təmir olunacaq və suyun verilişi yenidən bərpa olunacaq. Hələlik bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə bizi izləməyə davam edin. Sağ olun.